हेलो फ्रेंड्स हमने अब, अब अब हम ये जान चुके हैं कि सोर्स कोड क्या होता है पिछली वीडियो में हमने देखा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है तो एक बार आपको बता दूं कि सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर कंपाइल करने से पहले उसको लिखता है और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो कंपाइल करने के बाद मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो आया होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं तो दोस्तों अभी हमें सीखने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है तो दोस्तों जो इंटरप्रेटर होता है इंटरप्रेटर ये काम करता है कि एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और ऑन द अदर हैंड जो कंपाइलर होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज थैंक यू दोस्तों